Gina, where are you? de atenção. Então não, estava, não, não fiquei surpreso. Se você encontrou um problema nisso, agora fique sua cabeça. Ah, voltando com a parruda, com a Abe. Olha a cara dela. Ai, meu Deus do céu. Pô, acabei de voltar, ela já... Nossa, Poxa, é sério, mano? Mano, com relação não para. Ah, mano, tá! Que é o escapamento na boca. Não tô Ah, tá aqui. Nossa, eu nem vi. Oh my god. Ai, me viram. Onde é que tá esse cara? Estão todos ali. Vem aqui. Ah, mano, qual é? Ah, mano. Putz, ferrou. Ai! Ai! Tá, não. Eu matei. Meu Deus do céu! Nossa senhora! Meu Deus! Meu Deus! Eu achei que era só uns. Nossa, mano. Não, não vou gastar tiro, não. Toma, sai. Sai, velho. Ah, mano, perdi muita vida, velho. Tô querendo. tô querendo reiniciar! <laughs> Merda! Eu acho que eu, é, eu, vou, eu vou reiniciar. Vou reiniciar. Eu vou, eu vou, eu vou perder. Vai, me bate. Me bate Nossa senhora! Caraca, tá, eu dei um porradão. Por isso que eu, que eu, que eu fui de boas assim. Se soubesse que tinha bastante, eu nem teria ficado aqui. meu Deus do céu! Eu nem sei onde é que eu tenho que ir, velho. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Corre, corre, corre, corre. Ai, merda! Pra onde? Aqui, aqui, aqui, Vai, vai, vai. Puta merda, velho. Não tem como. vamos de aqui. Tá, eu preciso achar um lugar pra mim sair daqui, velho. Onde é que eu saio? Aqui. Aqui, aqui, aqui. Onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde? Puta merda. Como é que eu saio daqui? onde é que eu vou? Ah, e volta daqui, ótimo. Não dá, não dá, não dá. Aqui, nossa, mano. Pensamento de jogo bosta, velho. Eu esqueci que tava pra <laughs> passar por esses vãozinhos, cara. Vai, Abe, vai, Abe, vai, Abe. Ai, merda, merda, merda, merda, merda. Vai, vai, vai, vai. Ai, puta merda. Ai, filha da mãe, tirou meu gorro. Sai, velho. Sai de mim. Sai, sai, sai, sai, sai, sai. Vai, pelo ah. É o Joel, é o Joel. Aqui, aqui, aqui, aqui. O Joe tá ali fora, calma. Isso, isso, isso, isso, isso. Isso. Tô. Não faço ideia. Uh, nossa, velho. Não era pra não ter usado o médico agora. Olha aí, viu? espero que você um bom tinha vida aqui, né? não era pra não ter usado o kit médico. Caraca, o Joel, velho, do nada. Nem tinha percebido que era ele. Oh, o cano. Nossa, aí sim. Opa. Vamos testar, vamos testar. Toma! Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Toma! tem nada aqui pra pegar. Quebrou cano. Toma. Sai, sai, sai, sai. Isso, isso, isso. Tinha alguma outra coisa ali pra pegar. Aqui, ó. Pega. Pé de cabra, pé de cabra, pé de cabra, pé de cabra. Toma. Nossa, eu queria muito testar o pé de cabra. Não tinha alguma outra coisa aqui? Ah, aqui tem um cano, que é melhor que o pé de cabra, então eu vou trocar. Mas esse pé de cabra é da hora, curti. Aqui tá cheio, ok. Onde? Calma aí, deixa eu ver se não tem mais <laughs> nada por aqui. O quê? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Martelo, olha o martelo, tá, não vou, não vou pegar. Tá, tô indo. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, Foi. Eu não vou pegar porque o, o cano é melhor, mas eu quero testar o martelo também. Inside? Inside aonde? Ai! Inside aonde? Isso era pra entrar inside. Entrar inside. É óbvio que é entrar inside. Né? Não tem como Ajuda ele. Toma. Toma. Ai. Nossa, que susto. Que isso? Não, não, não. Nossa. É um instalador. Cadê os instalador? Cadê os instalador? Cadê os instalador? Boa! Ah, eu podia pegar esse. Né? Cadê os caras? Cadê os bichos? Nossa! Aqui, aqui, aqui. Toma! Ui! Desviei! Nem foi na cagada. <clears throat> foi. Aqui. Uma martelada. Puta merda, gastou muito. Boa, Joro, boa, Joro. Toma! Pra onde, pra onde, pra onde? Pra onde? Cadê? Pra janela. Tô indo, tô indo, tô indo. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, Nossa, gastei pé de cabra, martelo e cano, velho. Os dois canos. Valeu, valeu, valeu. Bora, bora, bora, bora, bora. Bora, bora, bora, bora. bora. Vai, vai, vai, vai. Puta merda! Sai, sai, sai, sai, sai. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Vai lá, vai lá. Ai, Joel, puta <laughs> merda que você fez. Caraca, que tenso, mano. Ô, louco. Hey, I'm Tommy. That's Joel. What's your name? Abby. Abby, are you okay? Eles vão quebrar? soon we can barricade that door. Tommy, we cannot stay here. The horses ain't making it all no, that my way. My friends, my friends are in a mansion just north of here. It's fenced in. We have the whole perimeter secure. It's a bald noise. It could work. All right, I'll get the door. All right, ride with me. Come on. Bora, bora, bora ele. Eu vou passar a controlar o ou What about this one? When I was 12. ser humano.